Ну вот, собственно, RT-22, и, видимо, это... Видимо, у меня свет закончился. Привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Латпятник Раши. Я с друзьями посетил Пущинскую радиоастрономическую обсерваторию для того, чтобы нарисовать всяких научных контуров, абстракций и прочих интересных вещей, связанных с космосом, с небом и с наукой, собственно. На территории комплекса научного э, в городе Пущино происходит пятый городской научно-просветительский фестиваль «Пущинские Персеиды». И при возможности мы, собственно, снимем эти небесные тела, если у нас получится, и совместим это с нашим искусством. Так, ну вот за моей спиной RT-22, и, видимо, это файл для среднеформатной камеры. Я его не смогу запечатлеть, потому что у меня объектив 80 мм с собой. Ну что ж, стемнело, я сейчас сделаю за этим большим локатором рисунок. Это у нас будет астроном, который наблюдает в оптический бинокль за персидами. Сделаю два дубля, ну и посмотрим, что получится, соответственно. Ну вот и все, дамы и господа, мы сделали множество совместных рисунков также индивидуальное творчество. И за этим локатором внизу пытались нарисовать эволюцию. Сейчас вы увидите, как у нас получилось. Первым у нас рисовала с левой части Валя. Нарисовала она у нас такую ящерицу. Потом я же рисовал дракона. И так называемая вершина антропоцентричной эволюции – это висящий в воздухе Будда Шакемуни, ладно. Вот. А, опыт интересный. Приехали посмотреть персиды. В итоге за время рисования светом их упало штук 6-8, более-менее ярких, занимающих примерно 30% от неба. И все. Нам обещали порядка сотни штук в течение часа. Видимо, это были лишь слухи. Ну что ж, я доволен. Коль, ты доволен? Да, доволен. Да, Коля говорит, что доволен. Девчонки устали. Антон с Димой уехали раньше. Мы сделали селфи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!